Je hebt talentjes, je hebt, uh, je hebt eh, jongens die goed verkopen, je hebt killers. Kijk, dat technisch inzicht komt niemand bij mij in de Je moet van iedereen alles pakken. En eh, van al die kleine dingetjes word je de allerbeste. En dat is wat je wilt worden. Je wilt niet een tweede iemand worden. Je wilt de beste Nederlandse vechter ooit worden. Eigenlijk, je eerlijk is, lastige keuze maken is het gevoel. De ene moment zit echt in die boxfight. Ik vind boksen weer leuk ander moment als je dat weer doet via het kickboksen weer. Oké, okay, het eh, een combinatie van beide doen. Blijf je de zin houden in je sport. Ben je ook nog geweest? nog het toch? Altijd vechten jongen, blijf niet heel. Mensen willen truc doen en willen aanvallen. Om mij niet uit of je aanvallen, achtervecht, lang, kort. Ik heb op alles een antwoord. Zeg je dat? Het <laughs> is helemaal gek die term. Ik ben klaar. Ik ben klaar.